jeans, broken dreams in my pocket. Golden thing around my neck like a hand in the darkness Summer heat, bodies laid on the carpet Eye to eye, glistening, no I saw it I saw it You're groping, groping, honestly you know it Me, I'm through the street, इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूल फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूँ मुझे पैसों के पीछे भागना है बाय